короче, я выяснил, лучше, во-первых, не ездить на таких составах, где нету смены дешифратора. И, во-вторых, да, здесь отсутствует дешифратор. Все. В сути, только это мешает мне ну, нормально там катать. Так я беру ема с яшкой создаю клоп хопа да то есть хотел на покататься на луке а покатаюсь на зима из улицы Дмитриевского. Ну да, это улица Дмитриевского. Все верно. Во. Пойдем на это. Если что, скорость, вот, как я понял, вот это. А, нет, вот, скорость стимитра. Стимер. нужно, чтобы не было такого. Что можно Прав, прав. Клик. Клик. Но я играю, Галисмон. Метрострой на сервере. СКБ что тоже неплохо. На 70. А я думаю, что... Шип, шип. Красиво То и так уже некрасиво получилось. Выход it's 90. три вагона за собой везу. И, между прочим, шли три лежат. Заговорилась. Не, ну все двери вроде как я старался. <laughs> Мы сейчас ручками откроем. Так, а как объявление можно? Ну Двери там закрываются, осторожно, там все это. нас акция следующая э, бокска получается а, тормошу а чего я правда так рано тормошу -то? рано, я уже сам ты вот сейчас я Следующая станция Стахановская. Платформа. А, не слушаю. Я платформа. Morning. Yeah. まあ、ランクの打った。 братаха нас. 4. Yeah. Hello. Over here. Станция Стахановская. Платформа справа. This is Stachovskaya. The platform is on the right. Оп, платформа справа.

дорогу. Господа. Оп. 5 РП загонял. Назад. платформа справа, значит это право. Где? Право. А где? на север другие станции, сюда другие. Значит, я должен поехать вот так. штрих. Тут же у нас получалось. Хам Юнити. Помнишь Хам Юнити? А. Это мой? Или это его? 好吗？ красавец включена кабина ничего. И перестал подкачивать. Так, и куда же нам дальше ехать? я предполагал, что здесь будет это. Так. Я на каком пути? Я на втором. достаточно синий. Ну, Но горит красный. Значит, что-то не так. А теперь все еще красный. Сложно. карту нужно нажать минус включимо автобар включимо. О, вот. Разрешающий появился. Куда садимся? Закрываемся. ты э, размером 7 достаем и летим в другую кабину фильма цвет приборка опять нету короче нужно потом еще лучше настроить atar gitmiyor. Şöyle bir продаю здесь, но оно тут. Может тоже разряжать? 뒤에 그, 뭐, 없다 добрый вечер еще раз. собственно, объяснил. это что, Нижегородская, да, у нас? Плюсик. Вот, Нижегородская, да. Дешифрат 2.6, АРС, контроль. выключаемся. Выключаемся. Сейчас что-то. Ну, все. Просто если кнопки не нажимаются, надо выключить автооборот. крана открыть надо. О. Поехали. Вот я думаю, на этом уже пора в общем, заканчивать. Да, серия супер неудачная, супер лаганная, супер непонятная, супер не супер. Но все-таки это серия. А серия не может быть не серия, потому что она уже серия. Сейчас спавнить состав на станции Нижегородская для проведения одного теста. Вы? Или ладно, доедем до Дмитровской. Ладно, доедем. И уже точно буду заканчивать. Сразу. ночи всем. До свидания. Если что. Вот сервер, на котором я играю. В общем, сколько я там, не знаю, записывал. И на Боке катался. И на этом еже. И на номерном даже катался В общем, серия была очень насыщенная. Как бы это странно не звучало. В общем, всем удачи и всем. Альтер 9.